皆さんこんにちはまこの兄ですまずはじめに、えー、この度のまこの入院によってたくさんの方にご迷惑とご心配をおかけして本当に申し訳ございません現在まこは病院に入院していて、えー、撮影とか録音ができない状況ですただ、えー、どうしても皆様に え今の状況を伝えたいということで、えメールもらったので、えそれを僕が代わりに、えお話しさせていただきますメールもらったそのまま話しますまず入院原因は熱傷になります熱傷の原因については、え諸事情があって今はお話できません両膝より下が現時点で熱傷レベル2度 その他にも太ももやお尻下肢のあらゆるところに水ぶくれができたりしています範囲が広ければ死に至る場合もありました熱傷レベルは受傷すぐに判断できるものではなくて時間とともに深くなっていく場合があるそうですまだ最終診断はできていません現時点よりひどくなった場合は 皮膚移植を行わないといけません今の状況は午前中の処置が終わると寒気と震えが始まり昼頃には40度まで熱が上がり夕方頃に汗をかいて夜にやっと38度前後に熱が下がる状況が毎日続いています完治までに2ヶ月と言われてますが 皮膚の状況が良かったり自分で処置できるのであれば早く退院できるとのことです、えー、そのため動画の更新は退院までお休みさせていただきますまた退院しましたら発信を再開したいと思ってますので皆様それまでお待ちいただけたら嬉しいです改めてこの度はご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでしたメッセージは以上になります